Dix, ini lagu enaknya dibikin gimana ya? Ya dari kipung aja lah. Hah? Dari kipung. Oh ya oke. Okay. Yap. kau yang terindah, kau yang tercantik. Sebagai pengobat hati Rindu setengah mati Ingin kau ku miliki Ingin kau ku cintai Ingin kau ku kasihi Dengan segenap hatiku Ucapkan kata-kata cinta ini Agar kau meyakini Betapa kau ku kasihi Dan semampuku Menulis lirik indah ini Agar kau tertarik Dan sempat untuk melirik Cobalah mengerti kau lukai cintaku sendiri Hanya berteman sepi Dan angin sepoi-sepoi Menuntunku tiap hari Rindu makin meraja Tidur pun ku terjaga Hanya mikirin kamu Aku bisa gila Cobalah sedikit saja engkau mengerti Bahwa When I look at you, I look at Senorita And I need you untuk merajut kisah One, two, three, what's left to try Two, one, let's go, made it me and I Promise for you for life Happy not ending, nothing for a cry Because every day you in my mind Trust when I say so tidak main-main Selalu terbawa mimpi laut, mimpi manja Membuai merayuku di sana Berangan merasa aku bahagia Merasakan nada-nada Cinta bariku rasa bahagia Cinta sapaku dengan lembutnya Cinta biarkan ku bercerita Tentang kita dan satu cahaya Batu biri, batu biri, batu biri seksi Satu biri, bikin seksi Alamak kau selalu mempesona Terboy dan kau dalam cintamu Make my night to blue When I sleep and I dream I look at you I fall on you I hope for you No matter what you're not in love to to to Baby let's go go go go Because every day hey hey hey hey Always I think you and you make me crazy Dicap to drama Don't give pun because kau sama saja GMC masih dalam satu drama Mari bernyanyi sama-sama Sambil jalan-jalan ke Palau Kau yang terindah Kau yang tercantik Kau juga manis Kau paling seksi Let's that.